大家好，欢迎来到实盘解码。 上期节目呢，我们根据原油的一些基本面做了一个相关的分析。那本期节目呢，我们结合技术面，从盘中呃角度来对这个油期货以及有做这个呃差价合约的，有做 ETF 的原油 ETF 的。那我们从盘面上面来观察一下近期的一个发展呃趋势，来梳理一下呃这个历史上那个原油的一些呃重要的一些点位。 以及包括未来的一个发展走向，呃，希望在此和大家一起分享交易经验以及交易心得。那我们把镜头现在转到屏幕上，好，那我们就打开原油的一个走势图。那今天我们就从历史上的几次重大事件所引发的原油暴跌来说起。 那首先呢，是一九八五年，沙特呃，在这个经历了数年的欧佩克减产之后呢，呃，放弃了减产，呃，发起了价格战。这次事件呢，呃，导致了原油从三十多元暴跌到了九元附近。那由于我这个数据是一九八七年的，所以我们就从一九九一年这个海湾战争来说起。那我们把时间拉到这个九一年的海湾战争这段行情，那我们看到原油在这次事件中。 从呃四十一块一毛五跌到了十三块七毛五，你看一下时间，时间是时间是一九九零年十月十号，而低点是，一九九三年十二月二十号。我们来看一下，作为凶猛的暴跌用了多长时间？我们来看一下时间跨度，这是从九零年十月十号到九一年二月二十五号，那也就是不到。 也就是三个月的时间，三个多月的时间，总共九十四个交易日。那海湾战争的事件开始引发的恐慌性暴跌，这一段时间，两三个多月的时间，是跌幅力度是非常大的。那这个十七块四毛五，可不是这个事件，嗯。 所产生的最低价，那在接下来的两年时两年多的时间里，原油呢就一窍不振，长达两年左右的一个弱势的阴跌行情，直到直到九三年，直到九三年十二月二十号，才录得历史上的一个，呃，这才录得这波行情的一个最低点，十三块七毛五。那接下来我们继续往下看，九七年呢，当时的亚洲金融危机。 呃，因为本身的一个呃需求端的一个下降，并且委内瑞拉又过度生产石油，而且沙特这个暴躁的老哥，嗯，又再次发起了价格战，导致了一个市场的一个崩溃，原油也从这个二十七块钱跌到了十元附近。那我们把时间拉到九七金融危机这这波行情，这波暴跌行情，我们看到当时是，呃，从最高价二十六块八。 一直跌到了十块三毛五。那这次九七金融危机是从最高点九六年的十二月十九号，直到九八年十二月二十一号触及了这波行情的最低点，总计经历了两年时间，一共五百零一个交易日，跌幅达百分之五十八。那接下来这个零八金融危机，大家也应该都比较了解了。 这当时呢，由于美国呢把金融危机转嫁到了全世界，导致全世界的经济出现疲软，需求端大幅下降，那原油也因此产生了一波雪崩式的暴跌。那我们把时间拉到零八金融危机，我们看到这波暴跌行情，历史上的一百四十七块二毛七，一直贯穿到三十二块四，这个幅度，这个跌幅可谓是雪崩式的，从。 这么短的时间跨度、周期以及跌幅来看，都是呃史无前例的。那我们来看一下，经历了多长时间？这波行情的跨度是从零八年七月十一号至零八年的十二月十九号，那短短只经历了五个月，一百一十四个交易日，那跌幅呢达到百分之七十六。那最近一次。 就是一四年，沙特又发起了价格战。当时呢，是沙特未能说服包括俄罗斯在内的非欧派克成员加入减产计划，能把时间拉到一四年这波行情。除了沙特发起的这个价格战以外呢，呃，由于美国页岩气革命也导致了这个全球，呃，油气能源供应大幅增加。那当时沙特和俄罗斯。 与从未参与限产协议的美国页岩油的生产商争夺市场份额，大幅的增产也导致了这次价格的下跌。当时的销售收入也不足以覆盖页岩油的成本，这也逼迫了许多这个页岩油的生产厂商，嗯，走向了破产。而之后呢，页岩油的生产商却靠着这个借债活了下来。欧派克只能拉拢俄罗斯实施减产。 那我们从图上来看，当时是从一百零七块六毛八，直接贯穿到二十六块零五。我们来看一下它的时间跨度。那这波暴跌行情是从一四年六月十三号，直到一六年二月十二号结束，总计经历了四百三十一个交易日，时间跨度在一年多左右，跌幅高达百分之七十二点八四。那我们来看一眼最近这次。 最近这波呢，是从六十五块六毛五最低跌到了四月二十一号的六块五。那大家注意，要注意到这波暴跌行情的时间跨度以及跌幅，已经创出了零八年金融危机所产生的最高纪录。统我们来统计一下，那这波暴跌呢，总共用了七十五个交易日，跌幅达百分之七十九。大家回想一下啊，刚才我们。 呃，统计的零八金融危机以及一四年的沙特价格战，他们的跌幅是多少？那零八金融危机呢？是百分之七十六。注意这个数字啊。我们再来统计一下一四沙特价格战这波行情的跌幅是多少？百分之七十四。那重点来了啊！我们从这个跌幅、跌幅满足度来看，零八年是七十六。 一四年是七十四，那这波行情呢？那最近这波行情呢是百分之七十九。那大家有没有注意到，零八金融危机以及一四呃价格战，还有这本轮行情，还有本轮行情所产生的呃跌幅满足度是否有惊人的相似？那这意味着什么？我们单单只是从跌幅满足度这一点来分析一下。 那么，最起码我们可以通过这三个跌幅，呃，满足度来判断未来石油底部区间在什么位置。百分之七十六到百分之七十九这个区间位置，那就是相对属于未来的这波行情的一个底部区间。所以，我可以断言，六块五至十块这个区间属于一个比较安全的进场底部布局做多的一个区域。 当然，我们不能以这么大的一个区间来进行入场，这也不太现实。这个区间比较大，六块五到十块的区间是非常大的，我们该如何进场布局做多？嗯，以后有时间呢，我们就再来具体的从其他方面角度来分析一下。那本期节目呢，主要就是先简单的梳理一下。 历史上的这几次重大事件对原油所产生的影响，那从中呢，我们看一下，呃，这几波，呃，暴跌的一个行情演变，以及它的一个时间跨度和跌幅满足度。那以后呢，我们有时间在具体的、细致的，在这个百分之七十六到百分之七十九区间底部区间范围内，怎么来进行布局做多，以及怎么制定入场策略，再做更细致的。 分析。那好了，本期节目就到这里。呃，欢迎大家的收看，也请大家能够那个订阅、点赞以及分享我的节目。谢谢大家，我们下期节目再见。